Ако загина на война, жал никого не ще попари. Загубих майка, а жена не найдох, нямам и другари. Ала сърце ни не скърби, при неволен живя сирака и за отеха, може би, смъртта в победа ще дочака. Познавам своя път нерад, богатствата ми са у мене че аз съм с горест и богат, и с радости несподелен. Ще си отида от света, тъй както съм дошъл, бездомен, спокоен, като песента, навяваща ненужен спомен.